لا لا الا تقلبتي لا لا لا هكاك ما مزيانش شو الا تقلب عليك يغرقك لا لا لا خرج خرج خرج تغرق قلبك خرج ما تدخلش معاها شوفي فيا اي غرقك تبقاي تشربي الماء عومي بوحدك بيه